Bueno, mano, hágale, hágale, marica. Vamos a sacar ese man, weón. Necesito que me traigan a, a Valencia acá, weón. Hágale, hágale. Haga... la vuelta. Pero ¿por dónde se van a meter ustedes, los que van a jugar al herido? En la juega, en la juega que ese man está arriba. Acá, venga. Venga, venga, curso, atrás de este tronco, venga, relájese acá, atrás del tronco, venga. Atrás del tronco, curso, atrás del tronco. Ya, ya, ya, relájese, curso. Venga, venga, pichín, venga, Grave, grave, grave, grave, grave. ¿Ahí está grabando? Sí, está grabando, relájese. Acá. Listo, no le pasó, acá la tienes Acá la tienes Fuere, cuidado. Quédese quieto ahí inclinado, páseme. Evacuación, evacuación, mano bueno, espere. Vamos a traer el otro, ¿listo? ¡Ey, pide apoyo! Bueno, oiga, nos metemos de uno. Marica, pidan apoyo. ¿Dónde está el otro? ¡Pidan apoyo! ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Cabrera. ¿Quién es el otro? Venga, curso, venga. Listo, póngale cuidado. Otra vez. Evacuación, evacuación, bro. Micao, evacuación, díganle que evacúen este más rápido, rápido. ¡Ey, evacuación! No, no, no, Listo. no, Pero, téngame aquí, téngame aquí. ¿Quién es el otro? Apure. hermano. La base, la base. Rápido, la base. Rápido, rápido. Vea, vea, póngalo acá, acá atrás del tronco. Venga, necesito uno que me colabore, venga, venga. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ayuda, ayuda a su curso, ¿eh? ¿Dónde le pegaron? Listo, todo bien. ¿Cómo es el curso? Ahí, ahí, mi ahí no me pegó. Claro, le pegaron al chino, mano. Ah. ¿No tiene cuchillo? ¿No machete? Venga, venga. no fue mucho, gracias a Dios, parece que no fue tanto tocadito, pero me duele siempre. Ya está el tiro ahí? La marica, le dieron, vea. ¿Está feo? ¿Le salió? No, no, pues este no, este no solamente bordeado. No. se duele? O el hueso. Todo bien que eso está bien, güey. Pásenme una venta. ¿Dónde le dieron? ¿Dónde estaba? Ahí cambiando la cinta, el que me da primer primera cinta y le